Hello mga kamiga ah, Nandito na naman po tayo sa ating portion sa pagpa-breastfeed Oo, sa usapang breastfeed So, maganda talaga sa bata ang pag-breastfeed kasi makita mo dito sa anak ko, mataba siya kahit 1 uh, ah, and 4 months na siya, nag-breastfeed pa rin siya sa mama niya So mga kami, salamat sa pag-view ng aking uh, videos